声音没啊，没声音啊。小陈哥哥，该不会都好几天了，这样下去不行，得硬闯了。苏鹏，你倒是吱个声啊，不然我撞门进去了。没事，我只想一个人待会儿。你有啥心事可别一个人扛，还有我们呢。唉，以我多年的经验，白师叔必是受了轻伤。轻伤。 杜凌飞篡改了宗门的镇山符文，若不是一代老祖韩宗及时发现，恐怕后患无穷。我会亲自查清楚。你现在是各宗眼中钉，出去，等待你的就是无尽的追杀。小春哥哥！哎呀，啥都别说了，我要把门撞开！我，白小纯。 下我所讲的话，不希望有第三个人听到。小妹他们，放心，你的朋友们没事儿，我只是让他们安静一会儿。啊，您是灵犀宗一代老祖？听说你因杜灵妃之事闭门不出，还缺席了长老晋升大会。 我只是不相信杜师姐是叛徒。白小纯，你真正了解这个世界吗？这个世界？啊！我们所在的这个庞大世界，天地间其实根本就不产生丝毫灵气。通天河是整个世界的中心，也是唯一蕴含灵气的地方。 通天河分出东西南北四条主脉，十六条中游分脉，六十四条下游支脉和无数末游。修仙宗门都依靠通天河而建，上游四大古宗掌控他们所在主脉下的所有宗门。灵血玄丹四宗是从属中游空河院的下游门。 我们东脉古宗名为星空道极宗。几年前，空河院惹怒了古宗，近乎灭门，这等于空出了一个名额。所以下游四大宗门都在争夺晋升名额。洛尘叛变是如此，杜凌飞或也是如此。不，我不相信。白小纯，你知道为何所有宗门？ 都想尽办法去往通天河上游，除了追求更浓郁的灵气，更是因为河流汇聚的尽头，通天海的中央，还有一座通天岛。传说那是苍穹的入口，突破苍穹就可以获得永恒。永恒？这些都是普通弟子不能触及的机密，为什么告诉我？ 因为你是天道筑基，是灵溪宗的希望。小春，儿女情长固然重要，但你有更广袤的天地。这本寒门要卷是灵溪宗传承根基，我可传授于你。你是否准备好背负责任，走上这条永恒之路？我愿意。 无论是永恒，还是杜十姐，这一切都会找到真正的答案。嗯，对了，我听李青侯说你有个蛋。啊，嗯，这你也知道？嗯，前辈不会是想用寒门药卷骗我的蛋吧？老夫只是想叮嘱你几句，他需要每日吸取灵兽灵气。 至七七四十九天时，再加以炼灵，即可孵化出王兽。铁蛋是王兽，一旦孵化，它将会成为你，甚至灵溪宗的最强助力。但吸收灵气对灵兽损伤巨大，若主人不愿，你不可言。 是吧？啊，小春哥哥，这就是王兽吗？等它孵化出来，那时才是真正的王兽。不过孵化它可不是容易的事情，除了需要吸取巨量的灵气，还要炼灵。炼灵。炼灵。哎，大小姐，你稳着点儿，别把它给摔着了。嘿嘿，没事儿。 师弟，今日我在紫顶山修习炼灵，给你练了几把灵剑，做天道筑基的贺礼。师弟，这盒子等我走了你再看。我们紫顶山的炼灵师不能看炼灵结果，避免影响炼灵师的心态。那要是看了呢？会走向念灵古法的偏门，成会增强念力，败则会一蹶不振。白师叔，你还是不要抱太大期望的好。哎。 <laughs> 你看他那不自信的样子，八成没几把能成。徐宝才，你以为老子聋了？你要是不心虚，就当面打开呀！滚！你们快住手！哼，哼，小陈哥哥，快给我们讲讲你天道捉鸡的故事。嗯，你们真的想听？是啊是啊，想听想听，快讲讲吧。 此事说来话长，一切还要从四宗会面开始说起。哈哈哈哈哈哈！哦，我还没听够呢。好啦，都这么晚了，快回去吧，明天再接着给你讲。 九炮，我这就回去闭关修炼，提升炼灵实力。别忘了看我给你的东西。啊，这一把也没练成功啊！哎，听说了吗？最近出了点怪事，把北岸搅得人心惶惶。不会是血息宗干的吧？不像，总感觉手法似曾相识。各位。 最近宗门灵兽们频繁离奇消失，隔段时间又自己回到主人身边，个个疲惫不堪，这事儿蹊跷得很呐。而且掌门和各大掌座一点儿也不着急，所以一定是宗门内部所为，且此人地位显赫。几位掌门都不太想能干得出这种事的人啊。嗯，你们难道忘了，还有一位新晋长老？ 嗯，你是说白小纯？不然还能是谁啊？之前宗门上下被他搞得鸡犬不宁，你们都还记得吧？没错，之前那孙宇害得老子在众人面前都慌了，机场的弟子更是被糟蹋的不轻。哼，嗯，你们还记得那次吗？啊，诸位，绝对也是他干的，绝对也是他干的。气死我了！啊，这么肯定？跑不了，绝对是他！让我们联合起来反抗白小纯！ 这么热闹，也带我一个。 <laughs> 外门弟子妄议长老，把杂役处反省。嗯，已经有人对我起疑心，不能再亲自动手了。只靠灵伟基也远远不够，看来只有那个办法了。 龙前辈，既然您认识，那就好说了。有件事想请您帮忙。哎，我可不是为了自己，一切都是为了咱们灵犀宗的未来。只要王兽诞生，就可以在控兽上助宗门一臂之力。您只要献出一份爱，在呼吁兽兽们也都献出一份爱。 真的？什么？战兽又不见了！夜行兽，你要干什么去？连我的话都不听了吗？滚！哎呀，究竟是哪个小妖精迷了你的眼？啊，这是你们事儿。站住！呃，别急，别急，一个一个来，大家都有机会哈。 下一个，啊，夜行兽你怎么又来了？今天都奉献了三魂了吧？都说了量力而行。 也得给其他灵兽留点机会，对不对？雨露均沾嘛。啊！下一个，嗯，白小川。啊！原来是你在搞鬼！唉，都是他们自愿来奉献的，我挡都挡不住了。枉我当初舍命护你，你就这么报答我们？我的夜行兽！ 好了好了，我白小纯不会让你们白帮忙。的。过几日我炼出仙丹，给你们补一补，提升提升。仙丹，你的分明就是毒药！我我我要去告诉世尊！没想到我们闭关之时，竟然发生了这种事。为何没找掌门定夺？掌门闭关了，那李掌座呢？ 李掌座外出游历了，徐掌座呢？徐掌座去巡药了。 <laughs> 周长老总该在吧？ <laughs> 我的凤鸟啊！ <laughs> 我的宝贝凤鸟啊！都是为了宗门，只能暂时委屈各位了。掌门言重了，王兽一旦降生，不仅能助我灵系宗实力更上一层。 对血息宗也是一大震慑。权衡利弊，安抚人心，你这掌门不好做呀，小纯，我也只能帮你到这儿了。下一个，嗯，嘿嘿，我可是算准了日子出关的。哎，对了。 盒子你看了吗？怎么样？呃，非常好，我很喜欢。那就好，这样我就有信心帮你们。闭胆敢偷袭灵兽灵气，裴小纯，出来！给老夫一个解释。九胖别怕，我去帮你应付。反了他们了，先照看铁蛋，我来换回他们。放心，师弟。 交给我吧，不会让你失望的。当是谁呢？ <laughs> 这不是师兄吗？ <laughs> 有失远迎，有失远迎啊！ <laughs> 白小纯，祸害宗门灵兽，你肯认罪？我认，么痛快？ 但师弟如此信任于我，我可不能让他失望。我以为我所做的这一切，只要是为了让宗门更强大，就算被人猜疑，被人不理解，就算最后背负起祸害灵兽的骂名，我都义无反顾，为宗门肝脑涂地，不畏一声谢谢，谢谢，不客气。 为了宗门，你休想用我北岸战兽赌一个不知真假的王兽。就是就是，王兽的存在千真万确，不信就自己进去看吧。你一贯喜欢耍小伎俩，谁知道房间里是什么妖魔？哼，我倒要看看能有什么伎俩。